אוקיי, אנחנו מוכנים להתחיל? נהגים מאחורי הקווים, אנחנו מתחילים בעוד שלוש, שתיים, אחת, גו! משגב יורים לסל העליון ג'נרל אינג'לס מעלים גיר יש לנו רוטו מסתובב בצד האדום 60 נקודות שני רוטורים מסתובבים בצד האדום. בצד הכחול רוטור אחד. רוטור שני גם בצד הכחול. יש לנו משחק צמוד. משגב בדרך לספינת האוויר שלהם עם גיר ג'נרל אינג'לס מנסים להגיע ל feeder שלהם, נתקלים בהגנה של המוסד ומגידו Lions. מצליחים להגיע ג'נרל אינג'לס עם gear בדרך לספינת האוויר שלהם המוסד ומגידו ליינס במאבקים במרכז הזירה. עוד 40 שניות, היום אנחנו נראה פה עוד ניקוד? רוטור שלישי מסתובב בצד האדום, זה הרבה נקודות. הפרש של כמעט 80 נקודות, זה פער שיכול להיסגר בתלייה. הנה משגב מטפסים. בצד השני, גם המוסד מתחילים. גם מגידו. גם גרינבליץ. נפילה של מגידו. רובוט אחד תלוי בכל צד של המגרש. לנו תוצאה והיא גדולה מאוד, שימו לב, הברית המנצחת היא הברית האדומה עם, שימו לב, 248 נקודות. מול 145 על הברית הכחולה.